はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんですすん夫婦ですはい今日は何を話していきますか韓国と日本のロブホの違うさと비교うんうんうん비교및차이점韓国と日本のラブホの違いについてはい実は私ラブホの息子ですあそうだね <laughs> そうそう私のお母さんが、うん、ラブホをもう15年以上やっててもう20年ぐらいかなうんうん でうちの親戚も全部あのそうだねそういう宿泊モテルっていうんだけど、うん、韓国だとで、まあ、私たちが今宿泊業やってるのも、まあ、そこからちょっと来てるっていうのもありますでまあ、すんちゃんが見た目線での日本と韓国のモテルの違いモテルとあとラブホの違いについて話していこうと思いますはい、はい、それでは1つ目1つ目 韓国はルーム入る時お金を払うんですねなんかロボとかモテル入る時、はい、一応おばさんがなんかこのちっちゃいなんかそこでなんか出てきて「何人なの一人何歳?」とかね一応確認してからそうやって「いくらです」って言って、うん、でそこでお金払って鍵もらってそのまま行くのうんそうそうそう、はいはい、でで日本は誰もいないの入ったら、うん、まあ私あの日本 結構行きますから一、うんうん、人で行く時なんか予約しなくて行くんです、私絶対ラボ行くんですね、うん、 <laughs> だから勘違いされちゃうからそっかそっかなんでなんで勘違いなのかなまあまあなんかさ、はい、私も結構ソウル行く時とかあのモテルで寝る時多いんだけど、うん、だから勘違いされちゃうじゃんじゃなくて本当にさもうモテルって <laughs> いや モテルって、まあ、比較的安いしあとこうなんだろうその日にさそのまま行ってもいや、ええ、何何思 <laughs> これが床です <laughs> これがいつもの まず、はい、あの午後とかにチェックインしたいしたいっていうか夜に行って夜から朝までしかいないなっていう時とかさ、うんうんうんうん、とかに使うとすごい安いしそうそうなんでうちら結構、まあ、おっぱが日本にいたりとか私がソウル行ったりとかすると結構利用する感じになりますなので誤解はしたいでね予約しなくても入れるし、うんうん、ねそうそう じゃあで韓国は一応9時、まあ10時に入りました夜、うんでその次の日12時に絶対チェックアウトですねうんであの韓国ももちろんまた遅く行ったら、うんまあ、12時間だけですもしなんか朝の3時ぐらい入りましたほんで絶対3時に次の3時に出るんですねあそうなのそうそうそう であの日本はなんかその時間から始まるんですね多分時間をよって私がどうやって戸を閉めたその瞬間から時間があってなんか何時間でいくらぐらい決めててだからすごいいいシステムと思いますあの中に自販機があってこういう自販機がなんか時間とかなんかあ書いてあるんだそうそうなんかあのラーメンとか買う時みたいにそうそうそうそう最後出る時何時間いましたって感じで15時間いましたなその15時間だけのお金バンバン入れて それで出たいんですねだからあじゃあ無印だったってこと無印無印だけどあのしかもねドアが開けれないの吐いたらえなんでだから出てたらすぐ逃げるから多分じゃないああえじゃ日本はドア開けてあだから最初1階に行ったんで部屋の中行った部屋のなんかなんか写真とかいっぱいあるの何の写真 <laughs> これは強敵だな部屋の写真部屋の写真 いだから写真がいっぱいいるの、うんうんうん、なんかそういう写真じゃないですね皆さん皆さん全部怪しくなっちゃう熱くなるなんか熱いここで見せたらダメご覧のスポンサーの提供でお送りしました、ゃあだから部屋の写真部屋の写真がいっぱいあるの、はい、部屋のレベルもあるのねなんか高い方、うん、 <laughs> なんで見え なんかお前の顔が好きじゃない好きだよどっちまああってあって、うん、それを選ぶの、うんうん、でまあもちろん高いのやつもあるし1万円以上のスイートルームみそうそうそうそう、うん、でまあいつも私は基本、うん、だったら4000円500円5000円ぐらいのが、はいはい、でもすごい綺麗んですで私はなんで日本に行ってこういうとこ行くのは、正直あのホテル取って行ったら、 値段は高いけど狭いんですねうん狭いね、うん、まあもちろん場所はいいと思うんですけど私はその場所のなんか難波、の近くとかで例えば大阪、うん、でそこいらないんですから、うん、別にちょっと遠くても広くていい部屋、うん泊まりたいからで私昔からそれしててさ、うん、 だからちょっとあの10分20分ぐらい電車でいたらまあ何もないんでとこ普通のなんか飲み屋街みたいなそうそう予約しなくても部屋はもちろんあるしそうそうそうそうそうだね 私もう一回言うんですけど私もロブホの息子です分 <laughs> かったそしたら1番目の違いというのは韓国は計算を最初にしてだと、え受付の方がいらっしゃって、はい、っていうシステムで日本は部員のところが多いみたいなイメージ、韓国は年20歳超えなかったら入れないから、うん、ああなるほどチェックで、うん、全部でするんですけど日本はなかったあしなかったしなかった 悔しいねそうか無印のところが多いのかもね、うん、多分あの受付の人がいるところもあると思うんですけど、はい、でもすーちゃんがいたところは無印でその違いにびっくりしたって感じそうですそしたら2つ目2つ目いやさっきの2つ目だと思うあなるほど、はい、2個目を言っちゃった言っちゃった2 <laughs> 個目はだから身分証明書の確認が韓国だとあり、で日本だとなしっていう点だよねそうです、うん、それでは 一応日本はホテルに値段を、まあ、設定を5000円ぐらい5000円と1万円の間にして予約するんだったらやっぱホテルが安いし、うんうんうん、もっと大きいし広いし広いし、うん、まあ3倍ぐらいいやもっとあると思う、えー、しかも予約しなくてもいいし自由だしチェックインチェックアウトかもなるほど時間制だからってことでしょそうそうそうもっと綺麗いし本当にちゃんとしてるからねそういうとこ日本は だからすごいだから逆になんで今までホテルで泊まったんだろうと思うそれちょっと位置だけ位置っていうか場所だけ、うん、ナンバーのすごい近くがいいとか中心地と めっちゃ近くがいいっていうのじゃなければラブホで全然いいよってそうですで韓国は最近、まあ、ラブホが結構、まあ、今うちのお母さんももう辞めて何年ですけど、うん、そろそろラブホがおなんかすごい終わってきてるとこですねなんかホテルが逆にもっと上がってなんかホテル中になんかレジダンスって感じで最近は,、はいはいはい、中に洗濯するとこもあなんか料理とか行けるとこビジネスルームとか そういうのがは流行ってて、うん、最近韓国はそういう部屋がいっぱいあるんですもう作りすぎて今ま残ってる感じそ,、うん、でそれを、まあ、買い立ちだとか会社が全部リモデリングしてなんか確かに、うん、なんかホテルって書いててもお部屋入ったらあこれなんかワンルームとかだったんだろうなってこう、人が住む空間だったんだろうなっていう作りが多いね でそれが値段も安いし確かにあの旅行行って洗濯するの大事じゃん大事もう本当大事夏とかだから、うん、韓国はちょっと変わって、うん、そういう感じに行くんですねなるほどなるほどなんかレジデンスとかホステルが多めの流れになってて日本は日本はラブホがすごい大きくてでもまあ洗濯は確かにないけど、うん、まあレジダンスを客にダメって感じと思ううん確かあんまり見たこと とないなって思うよねなんかあるけどダメなとこがいっぱいあると思うなんかンビーとかだったらまあ選択できるとかあるけどでもそれはねあくまでも人の家なわけでそうそうそう、うんホテルとかそういう場所じゃないからもちろんあるけどね、うん、あると思うけどまあ少ないって感じそうだねに韓国と比べたら少ないそうそう韓国はもういっぱいありますから8つ目ですでした、はい、それでは8つ目8つ目あと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 置いと置いといないんです置いといてないんですあ日本にはある日本にはあるのええー、どうなってんのあでもでも聞いてそういうなんかそういう世界じゃなくてなんか自販機があるんです部屋の中にそういう商品もあるけどいろんな商品がロブホですからね一応ねそれをお金入れて取ったりとか、ね、自販機があるってことね、 韓国は中に何もないんです韓国は本当に普通にあげる商品だけあるんですねそうそうそうメインだけで買うものはないんですでもたまにちょっと田舎のロボいたら、うん、部屋の中じゃなくて部屋の中に入る前に、うん、なんかエレベーターとか隣にとかうちのお母さんあったからね嘘 <laughs> そうだっけうちのお母さん結構興味あるから <laughs> まあだからあの部屋の中にはないけど日本のラブホには部屋の中に自販機があるってことだよねあとはまあボーナスって感じで、うん、何々があるか大体、はい、ロボを今まで行ったことないお客さんには、うん、じゃだからもし日本に旅行に行きました、はい、韓国に旅行に行きました、はい、じゃあ全部あるんです一応なんか、うん、シャンプーリンスもバディ、うん、歯ブラシ歯ブラシ とかのそのチアとかうんうん全部あるし、ヘアドライギグももちろんあるし、うん、うん、あとミックスコーヒーあるねミックスコーヒーとかあるし、うんうん、水ももちろんあるしタオルも全部あるんです、うん、どこの韓国と日本は一緒ですあそうだ飲み物もあるしちょっとなんかなんかジュースみたいなやつね、うん、そういうのがあるんですからぜひあの皆さんなんかモテんモテるとかで旅行行っても今日 こ行きたい、うん、今日日本に行きたいでもスクワットどうしよう、うん、問題ない問題ない問題ないでなんかそうだ私韓国のモテルで好きなのはなんか1階のとこに絶対にポップコーンとアイスがあるそうだよねそうだね無料のポップコーンとアイスがあるんだけどあとコーヒーとかはもちろん缶でいつでも持っていけるんだけどなんとなくなんネットカフェみたいな感じになってるのね1階がだからそのポップコーンとか こうわってやって部屋で映画見るとか、すごいいいなって思いますはいそんな感じのあの私あのモテルのロブホの息子ですだから今までなんか YouTube 見てて、うん、でもこういうのはないなと思ってて、うん、でもみんな多分知り知りたい知りたいなんかお客様がいっぱいいますと思って あの本当にちょっとなんか考えて、大事なのだけやってみたんですね、はい、あと値段も安くていいし、うんん、皆さんにあげたくてこのビデオ作ったってこと、ね、そうですよはい、はい、ありがとうございましたそれではまあ皆さんのちょっと旅行の参考になったら嬉しいですはい、うんまあ、特に別にカップルとかじゃなくても利用してもいいと思うし全然いいです安くこうひょなげもちろん 移動したい人とか旅行したい人にはおすすめだと思いますはい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムとツイッターのフォローとあと私たち今度バコ商店っていう服とあとバコブーブの服とか置いたりとかあと雑貨置いたお店屋さんをお店屋さんだって <laughs> を開きます、はい、なのでそのインスタももしよかったらフォローしてください次の動画で 会いましょうそれではバイバーイアニョン